こったんだ大変ですマジカルゲートの外にもう一つのマジカルゲートができていますもう一つのマジカルゲートしかもどんどん巨大化しています博士これは信じられんマジカルゲートに未確認プログラム出現もう一つのマジカルゲートに向かっています何このパターンデリトロスですデリトロス 転送デリトロスケート これが人間の体か <laughs> 悪くない結城健人はウェブダイバーとして成長した奇跡の復活を果たしたグラディオンもまた時は来た計画は第2段階だこの肉体をより完璧なものにするため結城健人君を倒すフフフフフ 流れ星すごかったなああ僕初めて見たよところでケンタグラディオンの様子はどうだいうんもうすっかり元気だよ今日もマジカルゲートをパトロールしてるんだよね兄ちゃんそうかデリトロスがいつ襲ってくるかわからないからねうんでも13体のウェブナイトが全員味方になったんだ もうデリトロスなんか怖くないけどよマジカルゲートを乗っ取ったり俺たちとケントを戦わせたりデリトロスのやつ一体何がしたいんだ昨日だって何かやってたってみんな言ってるしおじいちゃんが分析を続けてるけど昨日のこともまだわからないみたいとにかく許せないやつだってことは間違いない今度こそ絶対やっつけてやる ケント君ケント君翔さん大丈夫かいケント君しっかりするピョコ大変だ直樹どうした直樹見てみろ島が海に沈んでる 他の人たちはどうなったの直樹ってことは夢じゃないどうなってるんだ一体あ父さんと母さんが兄ちゃん たちはどうなっちゃうの僕もう一人ぼっちは嫌だよカイト大丈夫だ俺がついてるんだから兄ちゃん 結城健人だね誰だお前教えてあげよういつの間に私は竜と竜と君を倒すために生まれたデリトロスの戦士さデリトロスだってよく いつの言っていることは本当ピョコデリトロスの邪気を感じるピョコ分かったぞ父さんや母さんたちを消したのはお前だな <laughs> 勘違いしているようだね消えたのは君たちの方さケント俺たちが何を言ってるんだちゃんとここにいるだろ父ちゃんと母ちゃんを返せ無駄だよここにいる私は本当の私じゃない 心だけを飛ばしているんだ卑怯者仕方ないんだよこの島はバリアで守られていて私は入れないんだバリア何を言ってるんだどうやら君は何も知らないようだねケントどういう意味だ君のお父さんもお母さんも無事さ本物のダイバーランドにいるよ本物ケント君がいるこの島は電脳世界に作られたもう一つのダイバーランドだ もう一つのダイバーランド嘘だそんなこと信じられるもんか兄ちゃんゲームをしようケントゲームそう君と私どちらが優秀なウェブダイバーなのか勝負して決めようじゃないかケントやる必要はないピョコいや君は絶対やるよ どうしてそう思うんだ私は君だからさ何言ってんだお前よしゲームだかなんだか知らないけどやってやるぜデリトロスの仲間なんか許さない期待してるよケントリュウトそんじゃ俺たちは電脳世界に作られた偽のダイバーランドに飛ばされたってことかうんリュウトってやつの言うことを信じるなら とりあえずワールドリンク管理局に行ってみましょうあそこならきっと何かわかるわ ガリオンまさかダリュンドラゴン大タリオンそんなここはワールドリンク管理局のはずよどうしてグラディオンの像がおじいちゃんやみんなはどこに ケントこの声はグラディオンそうだケント私だ今はこの像を通して君に話しかけている俺もいるぞじゃあーン無事のようだナオキドラゴン連絡が遅れてすまないショー大タリオングラディオンわからないことだらけなんだ島は半分海に沈んでるし父さんや母さんみんなもいないワールドリンク管理局もこんなだし ケント空を見てくれ空 本当だこの島は電脳世界に浮かぶもう一つのダイバーランドなのだ俺たちいつの間にか電脳世界に来ちゃってたなんて 全てはデリトロスの仕業なのだデリトロスのあの時のことを思い出してほしいデリトロスはケントたちを抹殺するために心だけでなく肉体までもデータ化し悪の天皇世界デリトロスゲートに引き込もうとしたそれに気づいた俺たちはバリアを張ってお前たちを守ろうとしたのだだが デリトロスの力は想像以上に強くバリアごとデリトロスゲートに引き込まれてしまった で我らはバリアの中にもう一つのダイバーランドを作りそしてマジカルステーションを呼び寄せたのだそんなことがあったピョコあれはエンジェラエンジェマジカルゲートのメインコンピュータ そして俺たちが守るべき存在ケントとグラディオンがマジカルゲートを取り戻してくれたおかげでエンジェも復活することができたのだエンジェ事情は分かったつまり僕たちは今電脳世界にいるんだねそうだショそれならダイブアウトすれば元の世界に戻ることができるんじゃないのかい 残念だがそれは不可能だここはマジカルゲートではなくデリトロスの支配するデリトロスゲートなのだ僕たち帰れないんだカイト君よデリトロスめデリトロスモンスターガイムーを

射撃攻撃だ居場所を突き止めたケント出撃だ分かった行くぞカロンやこあそうだカロンプラグターミナルの回線はつながっているのか多分大丈夫ピョコグラディオンからの連絡があったということはプラグイットできるはずピョコ分かった 気をつけろケントようこそリュートフィールドへリュートケントどちらが優秀なウェブダイバーなのか勝負だウェブダイブガイを行くぞケント 力だ当然だよ今までのウェブソルジャーとは違うこの外務王はウェブソルジャーよりはるかに強いデリトロスモンスターなのさグランブラスター何ダメだこちらの攻撃はあの硬い殻で弾かれてしまう <laughs> それなら弾かれない攻撃をすればいいワイマリオン ワイバリオンとの合体でパワーアップしたのか ビクトリー・ザンがかわされたすごい威力だねリュートフィールドが消し飛んでしまったよさすがビクトリー・グラディオンだ <laughs> もう一度だ無駄だよケントそれは君が一番よく分かっているだろう <laughs> ケントなぜスピードで劣るこの外務王がビクトリー・ザンを避けられたと思う <laughs> それはウェブダイバーの能力の差だよ 私の方が君より強いそんなわけない今日はこれくらいにしておこうかこんな楽しいことを一度で終わらせるなんてもったいないからねお礼に教えてあげようデリトロスゲートから脱出できるたった一つの方法をたった一つの方法それはケント君が私を倒すことさまた会おう結城ケント 竜太あなたんどうしたケントとカイトがいないんです葵ちゃんや翔くんたちも一緒に葵と翔もなんてことだグラディオンたちも消えてしまって行方がわからないというのに まさかデリトロスに父さん母さん待っててくれ俺たち絶対元の世界に帰るから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 決まるさ超えてゆこう すなんて竜太なんて恐ろしいやつなんだこうなったら特訓あるのみってえ何薪割り水汲み宝取りこれ全部俺の仕事なの特訓も兼ねてるってそりゃないよ葵ちゃん次回電脳冒険記ウェブダイバー闇の貴公子竜斗の挑戦にプラス